Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал, я рада вас приветствовать. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайте, чтобы не пропускать новые полезные рецепты. Каждый день я пью такой замечательный напиток, это просто находка от целого ряда недугов. И буквально мгновенно чувствую улучшение состояния. Улучшает состояние кровеносной системы, снимает воспаление суставов, очищает кровь, а также благотворно влияет на нервную систему. Омолаживает, так как в нем большое количество витамина Е, который замедляет процессы старения. От запора, налаживает пищеварение, избавляет от глистов. На небольшой стакан воды я беру одну чайную ложку тыквенных семян. Можно немного растолочь и залить кипятком, либо измельчить блендером – за 15 минут до еды я пью такой напиток каждое утро. Надеюсь, вам понравился такой рецепт. Желаю вам крепкого здоровья и до новых встреч!